Hey, hallo, stopp. Was macht ihr da? Das geht gar nicht. Hey, chill's mal. Wo sollen wir es denn sonst hin tun? Ich sehe da nie einen Abfallkübel. Packt doch einfach den Güssel in eure Rucksäcke. Das ist kein Problem. Bis vor kurzem habe ich gedacht, den Güssel am Boden liegen Sag normal. Aber dann habe ich den Max kennengelernt. Hey Leute, ist das hier eine Mülldeponie? Es ist doch keine Deponie. Wieso meinst du? Hey, komm mal runter, das machen doch alle. Es geht gar nicht an. Aber es ist auch mega easy. Nehmen den Güssel einfach mit und schießen sie in den Köbel. Ganz einfach. Bis vor kurzem habe ich noch gedacht, Güssel liegen lassen ist normal, bis ich Kim kennengelernt habe. Hey, was soll das? Wenn ihr den Abfall wirklich so liegen lassen?